Abang Alasan Susahkan abang Tak susah mana pun Abang booking ni Kau bayarlah sendiri <laughs> Wajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa sih. cakap ya. jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kali ini kita akan melanjutkan lagi uh, untuk mereaksi ceramah atau dakwah dan motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Ustadz favorit saya cuy. Uh, saya bagi tahu kepada kurang lagi ya sebelum kita lanjut. Mungkin kalau kita mereaksi Ustadz itu banyak kalimat atau perkataan Ustadz atau ceramah dakwah atau motivasi Ustadz itu yang hampir sama. Sama pembawaannya juga sama gitu ya. Tapi begini cuy. Kita nggak bisa fungkiri itu karena Ustadz itu dalam satu hari bisa dua kali uh, memberikan motivasi di tempat-tempat yang berbeda. Jadi yang diupload di YouTube ataupun di Facebook itu paling banyak yang sama gitu ya, sama. Nah, mengapa saya memberikan banyak waktu dulu untuk mereaksi Ustadz? Karena itunya cuy. Video saya sebelumnya pasti Ustadz sudah eh, memberikan eh, motivasi seperti itu. Dan di video kali ini juga pasti ada Pasti ada cuy. Tapi menurut saya ya, bagi saya, bagi saya itu nggak jadi masalah gitu ya. Itu nggak jadi masalah buat saya karena makin sering saya reaksi Ustad dengan eh, motivasi yang sama itu makin terekam di otak saya dan itu jadi pengajaran buat saya. Oke, saya harap kurang paham lah. <laughs> Saya nggak bisa membahasakan ini dengan cara baik ya. Tapi saya harap kurang bisa paham apa yang saya cakap cuy. Dan sebelum kita lanjut, saya berterima kasih buat korang yang sudah support adik saya ya. Dia gembira banget cuy. Dia gembira banget sampai apa namanya girang banget waktu uh, banyak tiba-tiba banyak yang follow dia di YouTube gitu ya. <laughs> Dia dia gembira banget dan banyak yang menyebutkan nama saya juga di situ dan Waduh, satu uh, hal yang membuat adik saya itu gembira gitu cuy. Dan saya berterima kasih banget buat koran cuy ya. Oke, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan langsung aja, jom kita tengok video ceramah dari Ustadz Syamsul Debat. Saya di sini memilih video yang belum sama sekali memang saya dengar di ceramah Ustadz atau uh, apa namanya motivasi Ustadz cuy. Kalau soal kelakar ya itu bonus sekali lagi itu bonus cuy ya jadi saya sertakan link uh, videonya di bawah cuy ya sekaligus kalau korang memang fans banget sama Ustadz Syamsul Debat korang juga bantu support gitu ya oke dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 oke mm <clears throat> Ini di acara ini lagi kali cuy ya. Acara kalau kita lihat dari bangunan di belakang itu kayak acara tempat-tempat meeting gitu ya, tempat kerja ke atau perusahaan ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah Syukur kerana Allah SWT Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara yang berbahagia Puan Diana, Puan Bapa Balkis ya. Puan Balkis, Tuan Sabli dan siapa sahaja. Ya siap lah salutasi ni. Ayuh. Eh, senang baca kan tak ada kita apalah VVIP lah div-div kehormat kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tuan-tuan Alhamdulillah puan-puan bapa-bapa seperti biasa ibu-ibu. dalam program ceramah di jabatan-jabatan kerajaan ni <clears throat> Oh jabatan kerajaan Memang bukanlah satu perkara yang senang Sebab kita berpegang kepada prinsip Mempertahankan tempat duduk belakang <laughs> <laughs> Walaupun Tempat ada kosong di depan Sanggup duduk dekat meja jamuan tu <laughs> Tak adalah Tempat saja dia jangan tengok ni contoh ha, contoh, ha, contoh. Jadi <laughs> Hari ni saya rasa sangat teruja Sebab ni first time Saya datang dekat uh, kompleks Tun Oh first time Wah dia punya parking pun <laughs> banyak eh. eh penciamah pun tak dibenarkan parking kat atas tu tadi. Sebab Asia. Ada satu kereta Vios tu parking kat parking khas tu. Oh Vios. Kau tengok siapa dia. Bos situ kali. Bos. Bagi signal macam tu. Dia betul bagi tekanan kepada kereta penciamah. Ketepi, ketepi. Keluar kau, keluar kau. Dia kata, keluar lah. Yalah, tak apalah. Kita, kita redha. Rupa-rupanya... Baru saya tahu rupanya ni bukan bangunan milik penganjur. <laughs> Ya. <laughs> lift pun bukan seberang lift boleh naik. Lift nak tingkat bawah menghadap kiblatnya. <laughs> Yang lift, lift belah sini tingkat satu dan ke atas. bangunan ni unik lah unik. Macam mana pun yang paling penting adalah hasrat kita hari ni kan. Kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu hmm. Maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga Amin Amin Jangan lupa hashtag, hashtag. Pergi syurga balik hari ha, Macam tu ha. ha. Jadi Betul-betul Hari ini tuan-tuan dan puan Kita bercerita tentang penghayatan ibadah dalam pekerjaan kan? Penghayatan ibadah dalam kerja Jadi kita tengok kan kegilaan orang bekerja ni Daripada dulu sampai sekarang tak ada siapa yang tak suka bekerja. Semua orang suka bekerja. Ya, Tapi orang paling suka duit. hari ini. Sebab hari ini hari Jumaat. Kenapa hari ini paling dia suka? Sebab ada ceramah. Maknanya tak payah kerja. <laughs> Dengan ceramah ya. <laughs> kan? Adalah sajanya. Kegilaan orang beri sampai kan ada orang Pernah tak kita minta cuti, kita lulus cuti dan bila kita duduk ke rumah, kalau aku kerja pun elok hari ni sebenarnya. Hmm. Pernah kan tu fikir? Ha. Itu biasa. Saya pun pernah duduk di tempat tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya pun dulu penjawat awam. Saya dulu legal advisor, merangkap pengarah undang-undang. Eh, pengarah undang-undang, Pak. Dan, ha, tapi dah bersara, dah ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. dan, <laughs> hmm. tapi hotel, saya silap hotel malam tadi. Aduh. <laughs> Air koncing aku lagi laju beri shower tu. <laughs> Gilo betul. <laughs> Ya, dia, tapi memang murah lah hotel tu. Saya tak nak sebut hotel mana. Bawa hotel tu murah lah. Uh. Lift pun tak ada. Dia memang orang kata berzuhud lah kan. Ha. Lift tak ada. Sarapan pun tak ada. Dunia semua tu ustaz. Oh, yalah. yalah betul lah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eh. Yang penting pagi ni uh, saya dapat sampai awal sebab hotang penghayatan kerja sebagai satu ibadah. Maknanya ibadah ni takkan ada benda tak elok dalamnya. Benda baik. Saya sebut pasal kegilaan. Tengok ah, bagaimana kesungguhan orang lain bekerja yang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak macam tu. Kesungguhan. Kesungguhan orang lain bekerja. Pernah dengar tak kerja? Kita kita tahu 9 to 5. Yang kita pernah dengar lah 9 to 5, 9 to 6, 8 to 5. Contohnya di China, dia mengamalkan konsep kerja 996. 996. 996. 9 pagi, 9 malam, 6, 6, 6 hari seminggu. Dia kerja macam tu. Setiap hari, mana hari Ahad dia cuti. Hari lain 9 pagi 9 malam 9 pagi 9 malam Oh shift shift kan Sebab dia nak bersaing dengan kuasa besar jadi memang sampaikan ada yang mati disebabkan tekanan kerja. Tapi lebih ramai lagi orang mati kalau tak bekerja. <laughs> Ha itu dia. Kan? Sebab apa? Cuba tengok Betul. hari tu bila datangnya PKP. Hmm? Tak ada sampul sangka. Saya pun hari tu ingat gone lah habis aku ni. Tak ada dah ceramah fizikal dah ni. Kita pun terpaksa lah menyesuaikan diri dengan ceramah uh, di rumah online. Carilah tarik pasu bunga mana yang elok sikit. <laughs> Lepas tu kat sini lain tak elok, lain ni tak elok. Itulah lain yang tu lah yang uh, strut tu mix tu ah tu. Ah kan yang tu kan dia kan tak apa tak apa kuat sangat kan. Berbanding pada yang file tu ha macam itulah. Ha. Ah. <laughs> Nah, kita tak boleh sebut tu betul sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Ha, macam tu, ha, macam tu lah. Enggak di sponsor ternyata. Sampai kadang kat tepi bilik air letak pasu tu sebab kat situ yang lain tiba-tiba clear. Dia tak menentu kan. Teruk betul. Dulu tak tahu lagi, itulah telefon call, itulah telefon live. Saya pun pasang sendiri, pap, saya pun berlari, saya tekan, saya pun berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya motivasi untuk Kementerian Pendidikan Saya Pengajian Tinggi. Dua jam ceramah, rupanya kamera tak on. Cakap seorang-seorang. <laughs> Dua jam bayangan. Lepas tu orang kat petang tu, dia call-call, PE pun call. Kita tak nampak macam tu skrin tu belah sana. Jadi kamera belakang ya, bukan kamera depan itu. Ya. Dan akhirnya petang tu kena ulang balik ceramah yang sama. Jadi petang tu dah tak ada, adalah motivasi ni, tak ubah macam pengumuman lagi nak puasa. <laughs> Assalamualaikum. Jadi kita sebagai penjawab awam. <laughs> kan? Ha, jadi itulah ujiannya. Dan bila sampai satu tahap PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3, yang paling kita nak dengar pengumuman kan. <laughs> Dengan ini dimaklumkan bahawa PKP dilanjutkan. Wih, mirip banget ya. Itu potensi. Sampai bila macam ni? Sampai bila macam ni? Weh? Sampai bila? Barulah kita sedar betapa susah dan azabnya kerja di rumah. Betul tak? Lelaki tak layak jawab benda tu. <laughs> Orang perempuan je boleh jawab betapa azabnya. Baru nak buat kerja Nak susu. Anak kecil ya, ah, muda budak masih kerja, kecil. Ha? Anaknya Mama masih kecil. Ah. saja Kuantan menyapah aku. <laughs> Mana ada mak-mak ni? Mak tak ada, mok-mok tak ada. <laughs> mama, mama, mama. <laughs> Kejap lah. Nak kerja, nak susu, nak susu. Yelah, hey, buat susu bancuh. Tak, tak, tak, tak. Oh, nah, diam. Jangan kacau. Mama banyak kerja. Hari ni lah apa? Ni seko lagi. Suami. Betul kan? Susah. Ya. Semua orang terbabit walaupun chief ADO. Hmm. Sama sekali kan? Tak tahu pula chief ADO dah direngkahkan jadi kado. Ya. <laughs> Oh, sam tu. Hmm. Saya dulu PUU. Ha, tak ada panggil pu. <laughs> Dia tiap-tiap tempat lain lah kan. Betul lah. Tapi betul. Susah kita. Baru kita tahu nikmat bekerja. Susah. Kita melainkan kita kena station dengan kerja. Station dengan tempat kerja. Ada dengan anak-anak PDPR lagi? Kan, PDPR. Dalam perangai budak-budak sekarang ni. Ya Allah, apa <laughs> Cikgu-cikgu tu mengadu dengan saya. Kesian, pening kepala. Kelas apa yang datang hari ni, tolong respon. Ya. Cikgu tengah semangat ni. Kri-kri. Ada tu gambar kepala jamban tak? Kan, muka tak keluar, tutup kamera. Krik krik. Kenapa tak on camera? Dah habis data. Itulah alasannya. Yang mana, minta maaf cakap lah, perkara yang tak sepatutnya terjadi pada tahun 2022. Dasar IT kebangsaan daripada tahun 1980-an dah dilancarkan. Kalau saya lah menteri pelajaran, saya akan umumkan bahawa kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Oh ini judulnya cik. Kita akan wujudkan skim pinjaman tablet setiap satu tahun satu tablet. Tablet. Hak milik kerajaan dah siap install buku teks dalam tu sampai form 5. Wah, itu lumayan Ucapan saya sih. kalau nak rakam bagi kat Menteri Pelajaran pun saya tak kisah. Tak ada hal bagilah. Dan begitu juga saya umumkan pada SKMM, saya bagi tempoh sampai bulan 12 untuk pastikan semua taman-taman perumahan dan kampung-kampung diwujudkan wifi percuma. Tak adalah budak tu cakap dah habis data, dah habis data. Hmm. nggak masuk di akal juga sih ya kalau kita berbicara ini kan udah modern banget gitu ya dia orang tuh semua bayar tau ke kerajaan tau yang pasang pencawang tuh kena bayar saya tahu lah saya kerja tu saya yang draft tu agreement ni semua saya tahu dia kena bayar sejumlah amount dekat dekat pejabat daerah pun kena bayar kan mana yang pasang seharam tu kita boleh untungkan dia cabut dia dia buat untung berjuta-juta takkan tak boleh bayar betul tak ha, jadi settle <laughs> Ini kat rumah ya Allah azab mencari lain la ilaha illallah hmm. kan. Tapi itulah dia. Disebabkan kita tengok bab 996 tadi orang tu bekerja teruk. Di Cina jangan cakap, di Cina. Bayangkan dia orang bekerja macam mana. Dia kata dia ambil dulu satu ketika dulu radio besar mana. Dia bagi tahu. Dia bagi dekat staffnya, ni ambil batu ni. Nampak tak batu besar ni? Ambil tolong buat radio besar ni. Dia orang tak ada sebut. Alah, macam mana? Gila apa? Payah oh. Macam mana nak buat? Itu orang Melayu. Encik, ah, benda ah. Ceramah kita akan berlangsung dekat komplek Tuan Razak. Ni pasal buat kat sana, kenapa tak buat kat sini? Rumah dah, dah, dah. Leceh lah, leceh lah. Dah lah parking susah nak jalan jauh. Kan. <laughs> Contoh, contoh lah, contoh lah kan. contoh. Tak, saya agak ni tak bukan bukan pejabat daerah Kuantan ni. Dia lain dekat New Zealand. Lain lagi. Ah, tak, dia akan mengungut. Manusia ni memang macam tu. Dia mengungut kan. kan? Manusia ni memang dilahirkan ber berkeluh kesah lagi kikir. Gitu. Ada je benda tak kena. Hari tu bulan puasa tengoklah mengungut. Oh, yang di ini ya, di video Kenapa kali Kenapa Malaysia Raya hari Selasa? Indon Brunei Isnin. Biasa hmm. ke bulan yang kita tengok? Hmm. Marah. Sekali umum raya Isnin. Marah juga. Kenapa raya Isnin? Saya beli lemang dekat jalan jelebu dekat Semban tu. Bang, ramai orang. Entahlah Ustaz. Dah tak tentu dah mana buluh mana lemang dah. Dia tak ramainya orang hari last day tu kan tiba-tiba rasa raya esok tu kan. Kelak kabut semua. Kena terima lah. Sejak bila kau bergantung pada kalendar kuda nak raya? Daripada dulu, daripada kecil dulu kita memang dengar pengumuman esok raya ke tidak kan. Dengarlah pengumuman tu. Betul, betul, kan? betul. betul ya. Jadi kerja kita mungut-mungut. Macam tu juga dulu daripada kecil kan. Oh. Kenapa aku sekolah? Dulu nak sekolah. Sampai oh, kan tidur pun kena sekolah. Masa tarikat. Kalau masuk sekolah, tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan menangis, tak nak nangis, nangis sekolah. <laughs> Ni lah tension. Rambut sikap belah tepi. <laughs> Lepas tu buat Apa-apa, berkepuh. Yang mak dia, lok kata. Yang muda tu bercampur-campur kan. <laughs> Bercampur-campur. Kenapa nak aku sekolah? Nak masuk dia satu. Nak masuk dia satu. Sekali dapat masuk dia satu, kenapa kan aku masuk je satu bertahap dia jadi ya. yang paling kecil sekali kan abang-abang sini tu semua tak puas hati macam nak langgar-langgar kau faham kau faham hmm. tak sabar nak habiskan dah jahannam. bila dah habis dah jahannam? yes merdeka UPSR merdeka sekali kena masuk dekat satu <laughs> dulu dajah dajah 6 lagi best baru lah tahu sekolah rendah lagi best ah, itu kau sibuk nak dengan dajah 6 masuk dekat satu sampai form Dulu ada SRP, PMR, PT3. Lepas tu aku pun tak tahu lah. Sekarang hati dia lah. Kejap buat jap tak, jap buat malam tak kau lah. <laughs> Pening bala budak ni kejap peksa kejap tak kan. Tapi tu, merdeka. Yes, habis. Lepas ni kita masuk menengah atas. Lepas menengah atas, menengah rendah lu lagi best. Sekolah rendah lagi best. Akhirnya Sekolah SPM, yes. Rendah. Tak payah fikir apa dah weh. Kita tak payah fikir dah. Kena masuk universiti. <laughs> Aduh, dulu sekolah lagi best. Mak, tu, tu manusia. Bila habis universiti, ya yes, tak payah fikir apa dah, pandai nak kerja. Nak kerja. Hmm, nak kerja, nak kerja. Itu dia susah. Tunggu doa selamat, jemput orang kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, si Diana dah dapat jadi DO, Chief ADO. Ha, ha, Alhamdulillah, tahniah tau. Hmm, ha, macam tu kan, macam tu kan, macam kan. Contoh lah, contoh. Buat doa selamat. Kenuri. Kan? <laughs> Masuk je kerja. Kenapa aku kerja? Ngeluh ya, ya, ya, juga. Lepas tu bila dah kerja hilang punch card lagi kan ni. Ya Allah kenapa punch card hidup aku kenapa? Oh, ya Allah saya bila saya dah bersara lain macam tu. <laughs> Lain macam. Bangang sekejap. Sebab dah biasa tiap pagi kerja punch card, tiba-tiba pagi tu tak kerja punch card, membangang kan? Jangan satu nampak apa. Nak ajak member minum, member semua kerja. <laughs> kan? Ha. Lepas tu bila dah kerja kan? Bila lah nak kahwin? Ya, yeah, kahwin lagi. Kan? Kan dah kerja dah boleh kahwin dah. Lama lah tu. Nak gunding. Tak lama lagi eh. Yang jemput lah. <laughs> Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Baru tahu perangai jantan ni macam ni. Baru tahu bini aku, lah. ilah Allah, kat luar lawa sangat. Ayu-ayu betul-betul tudung bila kat rumah macam ni. Ya, la ilah Allah. Baru tahu. <laughs> Penyesalan saat menikah. Lepas tu bila lah nak mengandung kan. Tekan ni. Ya. Eh. Siapa yang belum mengandung jangan. Jangan risau. Relax. On the way. Ha, sabar. Ha, bila sekali kau mengandung besok tak berhenti kau jangan tengoklah. <laughs> kau sabar. Jangan jangan kan kita bila tertekan lagi susah nak pregnant. Relax, tenang, doa dengan Allah, relax. Maknanya yeah. kita boleh tengok wayang, kita tengok wayang je cukup. Kita Jurassic Park yang baru tu kita tengok. <laughs> Orang yang mengandung pun boleh tengok Jurassic Park tu. Kamu nak muka dinosaur kan main-main. Orang Melayu kan percaya kenan-kenan, tak baby kenan kan. Ha. Bila nak mengandung sekali, bila mengandung, kenapa lah mengandung? Azabnya mengandung, pergi tekan lift tu. Allah. Eh, lift ni ada eh, tak ada butang kosong pula eh, dekat kosong oh, ah, senang lift kan ada yang kosong ada yang satu tadi kan aku, aku. Ah, ah, aku ingat tadi nombor telefon kosong satu dua tiga empat lima enam cantik betul nombor kan? telefon nah okey lah kan lepas tu bila lah baby ni nak keluar bila lah baby nak keluar bila baby tu keluar kenapa lah kau keluar kena bangun pula buat susu dia tengah malam tengah malam. Ya Allah, Allah. Yang jantan membuta je ke malam laki dia. Laki tu laki tu. Iya. Membuta. Bila lah baby ni nak bercakap kan? Bila lah baby ni nak berjalan kan? Bila baby ni nak bercakap, bila benda tu nak boleh bercakap kau diam boleh tak? Dia suruh benda tu diam. Bila anak banyak tanya kau marah, kau dulu kau suruh dah tu cakap tak sabar dengan dia cakap. Kau kata mama, ya Allah dia panggil nama. <laughs> So budak tu menyalan Sudah tu budak lagi duduk Duduk duduk duduk duduk Itulah dia manusia Nak beritahu kita tak pernah tu Nak sangat naik pangkat Bergaduh Yang setan-setan ramai pula keliling Patutnya kau naik weh Itu yang merosakan tu Iri hati Aku tak faham lah Apa yang bos-bos kita nampak pada dia tu untuk kau weh. Ya, ya, ya. Yang sebenarnya yang bercakap tu tak puas dia tak ni. <laughs> dia pandai pindah ke orang lain. Dia makar. Ternyata dia ya. Aduh, itulah dia. Penghayatan ibadah patut tak ada unsur-unsur. Ini dia. realita banget Dan bila kita sebut realita tentang nilai banget. kerja yang baik, sudah tentu nilai kerja yang berintegriti. Apa maksud integriti? Jangan risau. Kalau saya tanya, saya akan jawab semula. Bila tanya korang ni, kan, tadi gelak elok eh. Bila tanya, semua koma. Darah tak jalan. Darah tak sampai ke otak ni. Tiba-tiba dia macam tu. Tadi gelak. itu yang pasal apa nak koma itu saya enggak bisa tahan cik walaupun saya sudah dengar berapa kali tetap saya ngakak gitu. Integriti ini adalah segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Kita jangan keliru bahawa integriti itu adalah nilai rasuah saja. No. Semua rasuah adalah sebahagian daripada unsur integriti. Semua benda-benda baik. Keutuhan, ketulusan, kesempurnaan. Itu semua adalah nilai-nilai integriti. Kalau dalam kamus Oxford, lah Oxford Dictionary, bermaksud integritinya adalah the state of being whole and undivided makna bersikap menyeluruh makna telus tu tengah contoh saya pernah tengok dalam mahkamah puan mahkamah saya tak nak sebutlah nama hakim magistrate tu bila disebutkan ah, kes yang ni lawan yang ni semua berdiri lepas tu hakim tu sebut saya mohon satu penangguhan kes saya minta kes yang ini ditangguhkan kerana saya tidak boleh menghakimi kes ini kerana pihak anak guam pihak apa ni pihak penakwa ah, pihak pembela diwakili oleh uh, oleh suami saya. Suami dia rupanya mewakili pihak tu. Dia kena ambil keputusan supaya tidak dipersoalkan integriti. Walaupun dia buat keputusan memang ikut merit macam mana. Yang terbaik, orang tetap akan cakap. Laki dia. Betul ya. Orang akan cakap. Kalau di ini ya, dunia Contoh, bekerja macam seperti itu. Saya jadi pengarah dulu. Bayangan yang paling susah sekali eh, Puan Diana, eh, Tuan Sabri eh bila ada jawatan kosong buka kat pejabat kita. Masa tu semua mengaku saudara kita. <laughs> Ya, betul. Dia memang bersedara dengan orang yang duduk dekat kursi yang paling mahal dalam Dewan ni. Di depan ni kursi ni mahal ni. Banding dengan kursi you all. <laughs> You all jangan petikai. Dia sedap lah. Kursi dia ada pemegang macam tu. Baldu duduk sedap ni. Hmm. Tak. Kursi depan ni penuh tanggungjawab. Nah. Yang belakang. Lagi gitu. belakang, lagi kurang tanggungjawab. <laughs> Dengan harapan kau balik kau tak perasan. <laughs> Itu ternyata punchline-nya, Ji Gue tadi nggak perasan gitu. Ya. Tapi yang dicakapkan Ustadz itu benar-benar realita, Ji Saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Kenapa kita selalu memposisikan diri untuk cari tempat yang dekat dari pintu keluar ya <laughs> ya karena itu cuy supaya kalau kita nanti benar-benar lagi ingin keluar yang lain tuh tak perasan gitu ya itu realita sih <laughs> tapi kayaknya kayaknya Ustadz pernah pernah mengalami hal yang sama juga jadi Ustadz cak apa uh, bisa cakap seperti itu cuy <laughs> oke lanjut kau ingat dia nak sangat ke depan kalau boleh nak duduk belakang betul tak puan ha ni tak boleh dia nak garu pun kena kena kena kena maintain tu nampak kan ya ya ya ya air tu sampai sudah menangkup tu dia takkan isi tu nak sebab jauh meja tu satu kerja nak melangkah ni nak pergi ambil ni asli realita puan, puan apa puan puan Bal Balkis ha, puan Balkis lagi jauh Si silap dia cakap ya nak tolong nak lah. ha, dia macam tu betul betul betul tu sebab saya tak lama duduk situ cepat-cepat saya ke depan ha. Nah, saya pernah jawatan kosong buka dekat dekat, dekat department saya. Bukan senang. Ah, masa tu lah mak saudara ni. Dia telefon mak saya. Dia pakai kabel paling besar ni. <laughs> Mak kita pakai ni. Ni tolonglah tahu Ni ha, siapa ni nak minta kerja. Anak saudara saya. uh Saya kata macam mana mak? Takkan dia nak kerja satu department dengan pak saudara dia? Susahlah. Itu eh, mak tak tahu. Mak cakap kan je. Mak <laughs> nyampaikan je. Ya, ya. Apa pandai lah kau? Jadi, di pejabat saya dulu nak nak kerja jawatan pembantu tadbir ke penolong pegawai ke pegawai ke semua wajib lari dekat padang dua tahun sebab sebab apa kalau macam kat Seman kena lari lah kat stadium baru itu lari lari dua round lepas tu kat tepi tu memang dah standby ada ambulans dah siap buka pintu lah <laughs> Cuma memang dah sejarah kita orang tu lagi Dia sendiri yang masuk dalam benda tu Tak tak tak Masuk putus kita Dia sendiri tak tak Bayangkan ni tu cuy Dia sendiri yang masuk dalam ambulans itu. Gak <laughs> habis fikir Kayak film komedi gitu Nak bukan apa Kita terpaksa buat sebab Terlampau ramai yang layak dari segi kelulusan layak sama Tapi kita tak nak batalkan Kita suruh lagi sebab apa kita nak cek fitnah dia? Sebab kebanyakan yang terutama Gen X, Gen Y Golongan muda 30 tahun ke atas Paling ramai sekali MC bila baru, baru kerja ya. Yang orang lama jarang MC Mana ada? Jarang Kalau dia dia cuti pun ah, Dia ambil separuh hari Dia pergi, pergi check up Petang kan dia masuk pejabat balik Itu orang lama punya style hmm. Orang muda ha, Contoh ha, khusus 3 hari 2 malam Khusus tiga hari dua malam. Khusus hari yang ketiga tu habis kuapa? Kau dua belas kan? Soalan dia tanya apa? Kau beli pejabat beli tak? Kalau tak balik, tak balik saya sama. <laughs> Bahasa kau lah, kau, kau ingat aku tak tahu. Sebab aku dulu pun macam tu. kalau kau seorang-seorang pergi, kita nak jawab apa? Ha? <laughs> Betul kan? Betul, betul, betul, betul. Ya. Tapi kalau pejabat kau dekat, baliklah pejabat. Ah <laughs> ini tak. Kita cakap lah, kang tak sempat. Ada benda-benda kena buat. Yang tu masa dekat tempat khusus tu, kemas-kemas. Tiba-tiba aku empat. tak sempat nak balik. Ha. Jadi, MK akan cerita. Anak buah saya tadi, tak apalah, suruhlah dia buat. Masuklah, ikutlah prosedur. Kita tak dapat nak tolong lebih. Kalau dia layak, layaklah. Cakap itu. Saya cakap itu. So, dia masuk. Dia masuk larian tu dia lepas. Kemudian ujian bertulis, lepas juga. Akhirnya masa layak interview dalam 30 senarai terakhir tu masuk dia. Jadi masa nak tu berduga, saya bagi Saya cakap dekat yang Azrin dengan Azrin. Azrin, nanti kan kalau ya, ya bos, nanti kan kalau senarai nama yang nama yang ni bagi tahu saya dulu sebelum panggil dia masuk dalam bilik temuduga. duga. Ingat tu. Jadi senarai satu, dua, tiga, Banyak 4, 5 sampai senarai ke ke 10 uh, tuan ni yang nama yang tadi tuan Okay, okay. saya pun beritahu dekat tiga lagi panel masa tu empat panel saya cakap yang akan masuk temuduga ni calon ni adalah anak saudara saya jadi saya tak boleh berada dalam dewan ni dalam bilik temuduga ni kata oh, ah, okay. ok ok jadi saya bangun saya duduk kat luar ada pintu belakang bilik temuduga tu bilik mesyuarat tu jadi Dah masuk apa semua dah sudah dipanggil sebalik. Siapa masuk dalam? Saya tanya lah lagi P3 panel. Macam mana? Tak layak lah. Pertama saiz dia. Lepas tu lebih banyak soalan dia tak boleh jawab. Okey. Hmm. Dia pun pangkah lah. Tak layak. Tapi selepas keluar pada bilik mesyuarat. <laughs> itulah saat yang paling susah sekali. Sebab integriti <laughs> ya. susah. Mak saudara tu punya hujah. Mak saudara lagi. Aku bela kau daripada kecil kau sakit dulu ni lah orang ke semua keluar ha, cerita tapi kena, kena sabar lah sebab tu lah dia harga dia Ya, kita, terkadang kita jadi jahat gitu ya. Terkadang kita dianggap jahat kalau kita udah jadi pemimpin seperti ini, cuy ya. Karena ya dari segi keluarga yang tadinya tidak mampu, kita bilang tidak mampu, tapi ya kita bicara masalah keluarga lagi ya jadinya seperti ini. Benar dikatakan Ustaz. Itulah harga sebuah integriti. Kalau nak senang, nak popular, boleh. Tapi kesannya apa? Kalau dia dapat kerja, memanglah pak saudara kau. Orang kata cakap. Orang kata cakap. Jadi kalau orang cakap, kalau dia dapat kerja itu, Eli akan eh, tak, masa tu berduga tu dia tak duduk dalam tu. Orang kan cakap tak? Alah, mesti geng-geng dia beli panel ha, tu. Ah, itu dia. Orang Kebalikan cakap. dari itu tadi, Cik. Lepas tu, sampai satu tahap, kau apa-apa cakap dengan aku. Aku orang ni, bos aku ni, pak saudara aku ni. Sampai satu tahap. Nampak tak? Itu sebab, jangan pakai kabel-kabel ni susah. Susah. Biar kita pun tak seronok bekerja kalau orang asyik-asyik mencanang. Dia dapat kerja dulu aku yang tolong dia. Hmm. Susah. Betul tak? Betul. Ada orang macam tu. Wahal dia oh, hanya hantar, hantar borang. Tolong hantarkan borang ke pejabat tu. Dia kita minta tolong dia hantar borang je sebab kita tak sempat nak pergi. Dia tolong hantar. Dia fikir saya yang tolong tu. Dia dapat tu. Saya jumpa pegawai ni. Saya jumpa. Wahal bohong. Hanya letak je dekat dalam tempat bekas tu. Dekat dalam tray tu. Tapi semua nak ambil kredit. So, bab integriti ni macam tu lah. Memang susah. Itu sebabnya kepantangan saya. Bila staff saya minta limau dengan dengan dengan vendor kita yang berbangsa Cina. Cukup saya tak suka. Hmm? Entah apa. Eh, apa masalah kau kawan bayar? Bila gaya Cina nampak tak? Kan? Tak ada limau kata ni. Apa hal? Apa masalah kau? Ha? Apa gitu. Ya? Kau pergi tepi jalan tu kemen murah limau tu. Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Yeah. Integriti. Limau, limau, limau. Oh, kata limau. orang, bakul apa limau apa bakul penuh berisi limau sangat borek payah nak jenjing biarlah mati di baham limau daripada mati digigit anjing <laughs> maknanya kalau kena baham limau steadilah lagi jaga maruah kita prinsip kita jaga biar kita pembantu takbir berapa ramai orang cakap bantu takbir ni semua buat deal ni uruskan tanah orang uruskan ni berapa ramai yang cakap saya dah cek dah benda berlaku ke banyak tempat kecuali pejabat daerah dan tanah Kuantan. Dibela lagi. Jangan kau nak tu je tak yakin. Jangan. Jangan. Mau sibuk orang tuduh pejabat tanah, magic, file hilang dan sebagainya. Hmm. Jangan. Kita kena buang benda tu. Yang dulu-dulu dulu punya cerita. Tapi kita kena perbetulkan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul. Itu sebab dalam bab kan integriti ini biasa biasakan yang betul. Buat kerja yang terbaik, ketelusan, kesempurnaan nampak tak? Nabi sebut, Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Tak main dia cincai-cincai lah. <laughs> Cincai-cincai. Mana? Tak main cincai-cincai lah. Asbol lagi tak boleh. Asbol. Asal boleh. Janji ada. Jadi siap okey lah tu. Ha, ingat. Kan? Ha, kita kena buat yang terbaik. Walaupun kalau kita buat tu, paperwork tu, kemas, siap. Tinggal nak betulkan sikit-sikit je. Tak apa, betulkan. Jangan kecil hati. Nampak? Kita ni dalam bekerja ni, nilai yang kena ada pertama, jujur, jangan bohong. Kecil Tiga orang pergi khusus yang sama. Tapi kenapa claim mileage dia berbeza? Kan? Beza sangat. Lepas tu mula marah Macam duit mak bapak dia Dia marah bagian kewangan Macam duit mak bapak dia Mana bagian kewangan? Mana? Tolong angkat tangan Mana bagian kewangan? Ya, seorang Seorang aja Sian Mana lagi bagian kewangan? Angkat tangan kan? Bagian kewangan mana? Bukan kadang-kadang orang marah kan Sebab query kan? Betul tak? Sebab bukan duit mak bapak dia lah Dia buat macam tu Itu je kita marah bukan cuma bapak. Ya, dari sebab kewa- bukan bapak. Sakit kewangan dia. dia. <clears throat> Nanti yang kena tanya kenapa luluskan, kenapa ni dia orang yang kena. Kita pula jangan marah, jujur. Kenapa klaim mileage saya tinggi berbanding dengan lain? Kerana pertama, saya tak tahu jalan. Apa? Roundabout tu je, tiga kali saya pusing, mikir. <laughs> Susu mana yang saya nak masuk? Itu orang perempuan kan tu. Orang perempuan janganlah kau bagi jaga GPS. Menyakit hati, bergaduh suami isteri tau. Janganlah. Biarlah kita bawa kereta, kita tengok map. Oh. Yeah. Oh, okay. Oh, bumbuan. Okay, bapak, depan, depan. Belum, belum, belum. belum. Belum, belum. Depan lagi. Dia bukan faham sangat tu kereta tu nak berhenti depan ni, depan ni nak masuk orang. Ya Allah, bapak situ simpan kan situ simpan. Ha, ah, tu memang gaduh, memang gaduh. Dengan cara buat apa? Bergaduh macam mana? Ha, itulah dia. Tak, tapi tu. Yang jadi bab integriti jaga apa? Kena jujur, jangan bohong. Jangan tipu klaim. Yang kedua, amanah. Yang mana penting? La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Eh. Jaga amanah. Amanah kerja gitu. Masuk ke 8, balik ke 5. Ha, jangan risau. Balik ke 5 tu paling superb. Ada orang tu hari-hari hole in one 5.00 dia punya. Bila beratur kami simpan pancikan tu, dialah yang pertama setiap hari muka yang sama istiqamah dia akan pastikan untuk berada di sana kau kena berada sekurang-kurangnya 2-3 minit sebelum pukul 5 <laughs> ya, ya, ya. apa hukumnya 3 minit tu mencuri kerja dan saya tak pernah tengok orang bawa file kerja dia dekat depan mesin pancikat tu supaya kan dia tetap buat kerja dekat mesin pancikat yang ada macam ni sandar kat dia pancikat tu Betul eh, betul, betul eh. Dan sekali lagi benda ni tak berlaku di kampung Abang Doon. Di JKR tak berlaku, benda tak berlaku di tempat Realita lain. banget. Alhamdulillah, itu sebab saya terima ceramah hadis ini dengan penuh realiti. <laughs> Itu sebab parking aku pun tak ada tadi. <laughs> Lah. tak adalah saja je. Ya betul. Sebab kita kena maintain prinsip itu. Cuba tengok macam macam faham prinsip apa? Prinsip dia mempertahankan kebudayaan dia. Dengan patinnya. Oh, mak, tengok tiba patin. Patin tu terpoyok. <laughs> aku bila beli patin tu. Murah je ustaz. Tujuh, ing- tujuh belah ingat kalau. <laughs> Dah dah. Bukan jangan. Ustaz bisa niru itu. Patin buah dua atas ingat kalau. Oh. Banting muncul RM600 sekilo. Kalau ke, kalau kami makan pahit, kami jual manis. Oh. kan? Tak nak beritahu lah. Jauh-jauh datang. Dari di Sembilan sampai... Ah, kalau setakat nasi lemak, lah, tak ada patin, tak yalah. Dah sama. Apa? gua enggak... Faham kalau setakat nasi lemak, lah, tak ada patin. Jauh datang dari di Sembilan sampai... Faham kalau setakat nasi lemak, lah, tak ada patin, tak payahlah apa sih patik? Dah, dah, dah, dah, dah. Saya tak ribut saya orang. Aja. Sebab kadang-kadang bila saya cakap awal ni makmul. <laughs> kan ni nak bincang tu nampak. Ha kan. <laughs> telepon telepon telepon. Kau kau kau hantar patin sekarang. Ya dah dah. Aku. Patin itu apa ya? Kepenasaran gitu. Saja saja saja saja. Sampai heboh lah. Allah gurau aje lah. Hmm. tak ada saja. Tak, prinsip. Eh. Kita amanah kita jaga. Jangan kita kompromi. Walaupun kadang ada orang, tak apa, kau hijau kau, kau kan je, kau buat macam ni. Jangan. Bos kita sign ni, jangan. Kesian kat bos kita, naya dia. Dulu yang kes berlaku penyelewengan yang pasal dinner makan malam dulu yang JPJ dulu ingat tak? Kes bos bos percaya, bos lain. yang bos ni banyak benda nak fikir. Betul. Memang salah bos lah kecuaian dia kena baca, cek dulu, confirm sesuatu dan dengan dia dia kena. Mula-mula dia dipindahkan, akhirnya dia diberhentikan. Ya. Duit dinner kan. Satu table dua ratus ringgit, Berapa puluh ribu, beratus ribu dapat kumpul. Akhirnya check balance tinggal 100 lebih. Sebab ada seorang tu yang dah bayar 200, komplain dekat SPRM, kenapa dinner tu tak buat-buat lagi. Ini cakap apa? Dululah cerita lama. Dan masalah orang Malaysia ni, satu je. Seorang yang buat hal, dijamakkan semua. <laughs> Staf jabat tanah memang macam tu, dia tak tahu. Pejabat daerah tu macam tu. Semua sama tu. Dia berkepala, pergi bawah. Nampak? Kau tu kan? JKR, kau tak oh, payah lah JKR. Kau tengok. Kau boleh kira lah berapa orang yang masuk sugar dalam tu. Nak bayangkan, bayangkan. Mana? Hmm, dia kan ada so, di contoh kan? kan orang akan cakap macam tu walaupun kau tak buat orang akan cakap susah sekarang ni ni zaman dia macam mana kau, kau kena ambil juga dah tak ada jangan kita pegang prinsip jaga Itu sebab persoalannya bukan nak melihat rezeki kita halal ke tak soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan ni itu sebab ada orang cucuk dapat duit gaji, kadang-kadang dia bayar bil semua, berlebih lagi. Apa lagi aku belum bayar? Cek-cek-cek senarai semua dah bayar. Pernah tak macam tu? Berkat. Rupanya butuh wallet dengan suami. Kalau <laughs> suami nak tak cukup, pergi dia. Aku ni contoh-contoh. Memang jarang lah berlaku kan. Wallet sama suami isteri jarang lah. Tapi ni contoh lah. Ternyata tertukar ya. Amanah ni jaga. Kesan daripada apa tau? Rumah tangga, ni mental anak-anak kerja kita lancar tak banyak masalah urusan hidup kita dipermudahkan banyak di hujung nanti saya akan share tentang tentang keberkatan rezeki itu yang ketiga yang yang kedua yang ketiga uhwah jaga hubungan satu dengan yang lain sebab uhwah dalam banyak-banyak agensi kementerian jabatan yang terbabit dengan isu rasuah, pecah amanah kan? dan sebagainya. Bukan punca pada orang luar. Bukan orang yang datang bursa kat pejabat kita. Berpunca pada dalam organisasi kebanyakan. Nah. Lebih 50% aduan daripada orang dalam jabatan sendiri. Itu dia. Itu sebab saya pernah bagi talk dekat Kementerian Perdagangan. Di Putrajaya. Kan dulu KPDN HCP, KPDN KK, suka tidak lah. Dia tukar hujung tu. <laughs> Kan? Tajuk dia, ada gambar, ada satu gambar lelaki singa mancing dia pakai kain pelikat. Kain tu dia dah dah sampai ke pangkal lutut dah. Contoh. Tajuk dia bicara integriti notah betinih apabila kain terlondeh. Tajuk tu saya bagi. Apa Orang semua eh? gelak tajuk tu. Saya kata tak. Maksud dia contoh ada ruam dekat buku lali kita. Ada ruam. Makin lama makin besar, settlekan peringkat dalaman. Settlekan. Nampak ada benda tak betul, kita tegur. Betulkan cepat. Jangan sampai ada orang luar nampak ruam tu. Bila pihak ketiga, doktor pakar nampak ruam dekat buku lali tu makin besar. Dia kata apa? I suspect dia dah merebak dekat tempat lain. So dia londehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Habis di pak mengkuangan, Perolehan, yang hmm. Departemen Operasi. Semua kena tengok profil. Langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Itu maksud saya. Tidak ada jabatan yang sempurna. Tentu ada kelemahan di sini sana. Kita nak improve tapi yang paling baik hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling harus jatuh kompak. menjatuh. Kompak ya, harus kompak. Tiga penyakit yang paling nak kena buang dalam organisasi. Pertama penyakit tamak. Tamak. Tak cukup sedikit menyebabkan kita sanggup jatuh ke orang lain demi untuk kepentingan peribadi. Itu tamak. Nah, itu dia cuy. Betul betul betul. Yang kedua sombong, belagak lifestyle nak hebat kerja biasa-biasa hmm. kereta nak besar kan kerja biasa-biasa tapi nak belagak hidup nak tunjuk dengan orang sport rim tiap-tiap bulan tukar apa masalah kau <laughs> kerja biasa-biasa sibuk nak projek kerja biasa-biasa sibuk main golf lah gaya hidup main golf Samsung debat pun tak main golf <laughs> sebab arwah abah kau jangan main golf itu untuk golongan orang lemah fikiran. <laughs> lemah fikiran. Kau balun masuk dulu lubang tu kau balun lagi. Kau balun masuk dulu lubang kau balun lagi. Sampai ke sudah tak sudah. Lepas tu kau berbangga dengan lapang boleh lubang tu. Ayolah bah, tak boleh saya main dah. Tak, ya main sebagai sukan main lah. Tapi kadang-kadang ada yang main disebabkan apa? Tak ada yang main kosong. Main dengan tujuan ada benda nak kau tim. Ada benda nak bincang. Itu memang geng main golf dia tu. Patutlah. Orang kan cakap. Itu sebab Lord Denning kata, justice is not only be done but must be seen to be done jangan orang babit dengan kita dengan benda-benda tak sepatutnya tak payah semua sombong gaya hidup sederhana sudah saya kalau tak sebab beberapa hari ni jauh ni kau tidak memang saya naik Azia okey je Azia lagi tak ada saya malu pun kau dengar cakap orang sampai, sampai ke sudah tak selesai naik kereta besar Allah agak naik kereta Azia susah hidup di sekarang ha ilah tak payah kau tahu kau layan cakap orang sampai sudah tak selesai, betul tak? Ingat tak kisah Luqmanul Hakim tu? Dia dengan anak dia yang tarik kaldai tu. Ya, kaldai, Kan orang kampung cakap, dah ada kaldai tak nak naik, tarik pula. Salah kan? Sudahnya ayah dia tarik, anak ayah dia naik, ayah dia tarik, eh, anak dia tarik. Durhaka. Orang kampung cakap, ah, apa punya bapak Asal, eh, menyiksa anak. Ya, dia sedap duduk tak kaldai tu. Budak tu teruk menarik Sudahnya turun bapak, anak naik. <laughs> Durhaka. Kuang hajar punya anak, sedap kau duduk atas, bapak tu pula tarik. Sudahnya dua-dua naik keldai tu. Ya Allah menyiksa binatang kesian dah binatang pula ya Allah. Sudahnya keldai naik dia. Kami dulu. Itu dia Farah. <laughs> Dipikul ni keldai. Nampak? Sudahnya nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Aku bukan tak pernah ni Azia daripada ya. Seremban, ikut Keratung, Muazzam sampai Kuantan. Ceramah untuk TM. TM Kuantan. Telekom TM. Sampai tu kata bersulumak kotor dek lumpur dengan ulek tu pagi-pagi dah. Kan. Weh kau pergi basuh lah kereta ni kan Kau jatuh dah sudah kan kau datang ambil aku balik Okey bos saya pun turun dia pun jalan kan Pegawai ATM tu Steady ustaz eh Jauh-jauh datang naik grab Weh kereta aku tu <laughs> Itu dia Itu dia Tak saya tu kalau saya naik kereta tadi pun kau nak halau lah tak bagi parking situ kau bayangkan naik aja. Tak tahulah mungkin dia suruh parking kat luar. Parking dekat depan bangunan mahkedah tu. Enggak ada duit. saya bukan tak pernah saya ceramah kat banting orang yang jaga parking tu <laughs> sokok je ya, ya. dia nampak Azia saya kata wah dia punya marah weh turun cermin saya buat ustaz dia pun tunjuk oh kau buang okok Fu oh, saya baru usap okok ni ustaz <laughs> eh, tak ada hal ni jangan pedulikan apa orang cakap biarlah orang naik kereta Grand Livina kita naik Grand Liviva. Liviva. 660 kan? Tak ada hal. Servis tak ada pening-pening ke mana. Berapa ringgit dek? tu setengah. tiga tu setengah. Kau kira balik? tu setengah. Kau kira balik? Orang lain tu naik kereta yang BM tu. BM. Hmm. Eh. Baru masuk ya. Selamat datang ke. Ha, itu pun RM2,000 Selamat datang. <laughs> Belum tukar barang lagi. Kau jadi kau nak macam mana? Pilihlah. Oh, benar-benar harus jadi payah. orang kaya sih. Sebab kata pepatah Cina tu belum gemuk sudah bengkak. Belum gemuk sudah bengkak. Dia belum gemuk sibuk nak bengkakkan diri bila sama besar dengan gemuk tu. Tak payah. Kalau kau buat diri kau, kau bengkak bengkakkan diri kau, dia akan kecut. Nampak tak? Maintain dia. Gemuk-gemuk lah. Tak usah risau. Saya sebut gemuk tu tak ada benda sensitif Okey. Gemuk okey apa? Gemuk tu indah. Orang lelaki dia suka lelaki bini dia yang badan sedap-sedap ni. Peluk zop. Tuan jangan sibuklah nak kuruskan badan dia. Ini ini ini ini ini ini. Dah. Mana dia orang lelaki nak cubalah kuruskan badan. Tak payahlah membohong. Betul biar ada badan macam tu. Okey. Sibuk dia macam Betul ke? Patut kau tanya orang lelaki soalan yang susah. Betul ke sedang gemar? <laughs> Itu lagi. Kau menyusah kau lelaki tanya soalan tu. Kau jawab apa pun salah. Tak ada gemuk pun Abang Saiman. Betul lah. Tengah dulu cuy. Lelaki tanya soalan tu. Kau jawab apa pun salah. Tak ada gemuk pun Abang Saiman. Betul lah gemuk. <laughs> Kau tak boleh. Kau tak, tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Bukan sudah gemuk. Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah. Kurang kurus kau tak boleh jawab. Betul ke saya gemuk mak. Orang buta dia cakap kau gemuk ni tu. Ya ke bang? Ya kurus lah ni. Dalam, Dalam hati. Allah je lah yang tahu. kau tak perasan ke masa bermula kau kahwin dulu duduk boleh masuk lebih lain? Sekarang macam mana masuk lain? Kau, kau, kau, kau, kau, kau. kau tak perasan ke benda tu? Betul. Tak payah sombong-sombong. Orang apa yang ada je realita. Eh, nak belagak buat pun Tak payah. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Hmm. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pasal. <laughs> Kau kan, Orang tak puas hati Kenapa orang ni Kenapa orang tu Kenapa orang ni Eh dengar Dengar dia naik pangkat Apa dia jilat eh bos tu Confirm dengki Dengar dia beli kereta baru Tak mana dia curi duit tu Anaknya dapat UPS, dapat dapat SPM semua A. Eh, macam mana ada seorang pandai? Ada je benda nak cakap. Cuba kalau kita dapat satu kebaikan dan orang sebut macam tu, kecil tak hati? Kecil hati kita. Ya. Dia simple je. Kalau dengar eh, standard dia, kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dapat satu kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya ya, dengki ya, ini. Ya, kayak video sebelumnya, Ji dengki. Dengar dia dapat pergi, pergi haji tu ni. Ha, dengar tu. Dia tak ada rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Tanpa sedar, dah ada. Dengar dia dapat pergi haji tu. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Nak minta dia doakan aku. Ya Allah, happynya. Kita sepatutnya begitu. Dengan anak dia dapat UPSR, dapat uh, dapat SPM, dapat semua A. Eh, Alhamdulillah ada juga ayah nak staff kita yang pandai kan. Alhamdulillah. Macam tu. Dengar je dapat naik pangkat. Daripada kado. Kado. Kado. Dia jadi do. Contohlah contoh kan. Nah, contoh. jadi bahan pula. Nah, contoh kan, dia jadi DO contoh kan. Alhamdulillah eh, besok papa boleh tolong jumpa Puan Diana minta tolong papa senang. DO kado. Dengan dia beli kereta baru je <laughs> Untung dapat dapat tumpang Tak payah bayar apa bawa buat tidur je saya tak, payah duit minyak Tak payah apa Senang macam tu Ada je benda tak puas hati Pakcik tu lah Pakcik Pakcik tu lah Yang umur 85 tu Kenapa? Dia kahwin ha, Apa respon dia? Biarlah dia kahwin Kau tak dengar habis cerita ni Kenapa? Bini dia umur 25. <laughs> Haa. Cuba positif. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak orang perempuan kadang mulut cepat. Hmm, malam pertama mati tu lah. Cubalah elok sikit. ulang di situ cuy ini tak umum buat ada mulut cepat hmm, malam pertama mati dulu lah cubalah elok sikit kalau kau tak mati cuba tanya perempuan tu ni akak nak tanya sikit apa kau gemar dengan abang dengan, dengan abang Haji tu umur dia dah banyak yeah. kau suka sangat dia kenapa Hmm, macam mana saya nak cakap eh? agak. kan tu Januari kan tu lah. Hmm, pertama dia romantik ambil uh, orang tua tu romantik ternyata romantik dia memahami ah, dia ambil berat kan hmm. dan setiap kali saya marah dia setiap kali saya marah dia dia tak pernah balas balik ni ada pokak tak kurang <laughs> balas contohnya kan? tapi bukan orang sini lah <laughs> ternyata dia ini ni ini kayak ni ustaz pernah bahan ini cuma saya agak lupa tapi kayaknya baru nggak tahu saya saya lupa lupa ingat cik <laughs> apakah ini ustaz dah lama atau baru saya dengar gitu ya, tapi ini kelakar banget sumpah punchline itu dapat banget gitu ya ha, orang tempat lain tak kita cuba letakkan jangan dengki-dengki dengan orang Orang naik pangkat kau tak puas hati. Siap jumpa dengan bos, jangan jumpa dengan DO ni. Jumpa dengan bos saya minta maaf bos. Saya ni tak ada niat, saya saya tak rugi, saya okey je bos. Tapi saya dengar-dengar bos memang nak bagi kenaikan pangkat tu pada dia. Saya minta, saya tak dapat tak apa bos, saya tak kisah. Tapi tolonglah bos, jangan bagi kat dia. saya ni mikir kan, nama baik bos. Ya, ya. Oh, mak dia bicara bila setan membimbing dia memang dia nampak kemas dan teratur nampak jangan macam tu rezeki orang masing-masing kita kan, kita jangan rasa bila kita tak naik pangkat rezeki kita tak ada jangan jangan sebut macam tu ada orang pernah tanya saya tahun lepas Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat masa ini la ilah aku cakap bukan salah alamat tu tapi salah orang yang duduk ke alamat tu ha? nak sebab kau jangan fikir rezeki tu sama macam mana yang kita nak. Nah, itu. Tanya pun dia nak. Dia tak pernah expect pun. Dia jadi kado. Kado, <laughs> kado lagi. Aku pun nahan nama jawatan tu kan. Nak betul tak? Betul tak? Dulu dia sangka dulu ambil degree apa dulu? Ha? Food science. Food. Apa kena mengena? apa food science apa? Betul tak? Ada kat mana UITM? Ha? UKM. Nampak? Tapi rezeki dia. Jadi dia, dia ambil kos PTD eh. Ha, PTD. Dengan berapa, berapa tahun punya kos. Kemudian belum cerita lagi kena ada referee lagi. Kena ada pegawai penilai, kena pilih sahabat dia. Dua orang akan kena interview. ni macam mana? Diana ni macam mana? Dia ni boleh simpan rahsia. Oh, dia sakat dengan saya, memang boleh simpan rahsia. Saya dulu pun jadi untuk sahabat saya. Kalau kenal lah Zahirin Adnan dekat sembilan tu sama memang saya je tak boleh jadi PTD sebab saya tak berapa diplomatik sangat saya jadi pramugara pun saya tolak tak sesuai sebab buat <laughs> gurau tak boleh aku kalau jadi pramugara huara orang dalam kapal Guru, guru, guru, guru, guru. Kita ada masalah, kita ada masalah cuaca, jadi sudah mengucap sekarang. <laughs> Matilah weh, mati weh. Dia kita tak fikir kita akan survive Jadi tolong bacakan kitab Yasin Yang kita dah bekalkan pada tempat duduk masing-masing Dekat depan anda Rumah, saya matilah Weh Tak boleh, saya kuat gurau Tak boleh, saya tak layak kerja Hmm, bergurau saya kerja Saya kena pernah saya pergi McDonald Dekat shalam dulu Dia baru buka hari yang kedua McDonald. Hari ni buka, besok masih datang Yes sir uh, having yet or take away sir? Makan sini. <laughs> Kalau makan sini counter, kau fikir sikit. Dia pandang orang oh, betul ke tak betul? <laughs> Cik nak makan apa? Bagi kuti canai dua, sirap tiga. Dia tengok muka saya serius tau. <laughs> Maaf cik. Kita tak ada kuti canai. Mana boleh semalam saya datang ada? Ya, dia ke sekarang. Uh, oh, jahil ya. Main-main. Dulu lah masa belajar ada lah perangai macam dulu. Yang <coughs> best tu dia masuk jumpa supervisor tu yang best tu dia jumpa supervisor tu. Supervisor dia makan mana nak kau. Cik tak ada cik. Oh tak ada. Habis yang meniaga pun tabak sebenarnya tak meniaga ni. Tu, tu, tu. Yang kaunter sebelah saya tunjuk kan. Tak ada adik gua yang ambil yang tu set yang nombor tiga tu ambil satu lah. Lepas tu tengok dia tekan kau. Dia tekan <laughs> cashier. Sakit Lepas tu bila eh, dalam seminggu lebih tu saya datang dengan wife saya, dia dah nampak dah nampak dah karakter dia orang nampak saya. Ui. bila saya datang bagi um, bagi saya samosa eh samosa. Maaf cik, uh, ah, samosa dah habis. Yang ada ni. Eh, pandai dia lah. Dia dah pandai jawab. Dah pandai ya. Tu belum cerita aku drive through naik motor je tak tengok. Lalu kan kan ada mesin kan. Ah, KJ nak order apa? Minta maaf eh, aku tak nak bercakap dengan mesin ni. Kau tolong panggil awak tolong keluar sekarang tu. Cik jangan cik orang tengah berasa panjang ni cik jangan buat macam ni cik. Dulu lah dah lama dah tak buat tu. Jahil ya Ustaz Dekat kedai ya. nasi lemak kat, Siapa yang belajar kat UITM Shalam dia tahu Dekat Shalam tu ada satu section tu dulu kan Dengan ketika melintut apa Cencorot apa semua kan ada Dulu kat, dekat dia punya food, food apa ni Dia punya food court tu dulu kan Dekat depan dekat section 2 Shalam tu Siapa yang belajar Shalam tahulah jadi tak macam mana malam tu makcik memang sedap nasi lemak tu sedap. Oh, ini. Walaupun tikus cuma cerita ini. Sedap macam tu. Bila pergi beli kat sana, biasanya mak dia kali tu anak dara dia pula jaga. Saya cakap memang kau jangan, kau jangan weh, tak baik kau diam bila. <laughs> Dia pun anak makcik tu dia ambil dia ambil pinggan nak nasi lemak, pinggan dia akan letak apa? Daun, daun, pisang. <laughs> Tak pisang, dia letak nasi, saya tanya. Ini pisang ni? Saya tak minta dah pisang ni, pisang aku letak. Mak, kena tanya aku. Kena tanya, kena daun lagi ke tak? Tak apa, tak apa, tak apa. Ambil lah. Buk tak puas hati. Dalam masa kiri kiri, saya ambil nasi, nasi lemak tadi, paru, kemudian ada lagi, saya, kemudian patin. Saya ambil patin. tak saja je, tak masa tu. Apa sih patin? Ini kayak lauk kayaknya, Ji. Lari ke patin lagi. <laughs> Dah. Tak. Dia kata nasi lemak ni ni ni tapi tapi daun pisang ni saya tak minta ni kau yang letak. Saya, saya tak makan daun pisang. tak kira pun dia kata dia marah. Apalah kadang ialah gurauan dengan sebahagian daripada hidup tu je lah. Saya arwah abah saya dulu pun kuat gurau arwah abah tu. Bila saya telefon arwah abah saya. Assalamualaikum mah, salam. Bah duit dah kering lah mah. Habis duit basah macam mana Abah tu. Abah ni betul-betul lah duit dah habis. Iyalah, tiap babik lah. Dia. Bahasa memang kuat gua Sebab saya tak macam dia <laughs> Sama Dia dia lagi kuat lah <laughs> Tak Kita ni tu saya kata Jangan dengki Dengki akan merosakkan Kita sampai sanggup Buat macam-macam Kita fitnah orang Kita kenakan orang Cuba kalau kita dapat kebaikan Orang petikakan Kita akan kecil hati Jadi jangan Contohnya yang mudah khidmat cemelang kan Alah macam dia seorang kerja <laughs> Cik dia dia padia dia padia dia kita ni apa weh kita ni apa weh sebab kau cakap macam tu lah, kau tak dapat APC tu <laughs> biarlah kan biarlah rezeki dia pernah tak main main damula damula kan damula adakah semua orang sampai serentak tak ada ya ular balik, tangga balik, balik. kalau Pasal di Indonesia cakap ya pertama orang tu kejap-kejap tangga ya luar tangga. Ya, lo, senang tu tetang sok. Ya Allah, ya Allah, kenapa dia senang sangat? Yang seorang tu lah kejap-kejap ular. Naik, naik, naik, naik, naik. Ular. <laughs> ular. Berapa? Dan dah mulai, dia tidak mematahkan dah semangat kita. Kita tetap nak baling. Biar tetap tak puas. Hati tak puas kalau tak habiskan sebab seratus tu. Betul tak? Yang paling satu pattern lagi yang 98 tu sembilan 900 sundur balik. Mana nak? Sampan 900 sundur balik. Ya, ya. Sama dengan kerja kita yang tangga tu tadi. Ada orang ditakdirkan dia senang naik pangkat. Rezeki dia. Betul, betul. Yang ular tadi, kejap-kejap tukar department. Kejap-kejap tukar department. Pangkat tak naik. Grade tak naik. Kejap kena hantar kat store. Sebab bergaduh <laughs> orang dengan kerja. Menduduk so. Peti sejuk. Menduduk dengan store. <laughs> Tapi dalam tempoh perkhidmatan dia berpuluh tahun dia dah mengasa kerja semua departemen. Itu tandanya apa? Tandanya Allah bagi peluang kita faham banyak perkara dalam pejabat kita. Yang 98 tadi? Tak pencen-pencen. Bersambung-sambung kontraknya. Nampak tak? Itu maknanya Allah bagi peluang kat kita. Kena sangka baik. Hikmah ni ada banyak kenapa aku tak naik pangkat? Tanya lah. Kalau jadi apa-apa hal, memang kena panggil. nak? datang jumpa saya sekarang. Sekejapnya kena panggil. Kan? Ni, Sabli eh, Sabli. Tuan Sabli eh. Sabli ke Sabil? <laughs> Sabil. Sab Sabli. Sabli, datang jumpa saya sekarang, sekarang, sekarang. sekarang. Oh, dah. Kejapnya kena panggil. Yang belakang kurang, kurang ada lah. Kalau kesilapan office boy, silap, silap potostate minute mesyuarat, dalam mesyuarat baru jumpa Ni salah office boy saya Tak apa ni cakap Oh silap saya lah Saya tak cek betul-betul Betul tak? Pegawai dalam tu ini bersalah kan Cuma jangan jangan minta lah Naik pangkat banyak kerja Mungut Kenapa kau banyak kerja sekarang Dan kau nak naik pangkat lah. Kita yang tak naik pangkat ni Apa hikmah dia Makin tinggi jambatan Tanggungjawab masih mana makin besar ya Makin banyak Abang Malang ni makan kat ne Aku dah lama. Orang lain boleh cakap malam ni nak makan kat mana Samsul debat bila lagi nak makan sama Aku dah berapa malam tak balik rumah Daripada Melaka pergi ke tengah Tengganu dengan Nur pergi ke Pahang Kesian juga ya Pahang pergi ke Perlis oh. Ini kadang-kadang bila lelaki dah lama tak balik rumah Orang perempuan gemar tanya soalan yang salah yeah. Macam mana bang? Macam mana? Okay. Apa soalan kau tanya ni? <laughs> Makanan ni okey malam? La ilah, makanan. Minta patin pun belum tentu dapat. <laughs> patin lagi. <laughs> Saja. Contoh. Dah. Saya dah try. Dah. Patin Saya dah try sekali kat penjara penuh itu. Dulus. Penjara penuh, Kuantan. Empat hari lepas saya sebut, -sebut. Terbayang pula patin Tak tahu Tapi biasanya makbul Tengah hari tu dapat kau eh, Ustaz Ustaz jangan makan tu Ustaz-ustaz eh, jangan makan tu Patin on the way Oh ni tentu ha, ha. Yeah. Tak saya, saya boleh tunggu Tak nak nak Oi, jarang pencamah request ni, you ya, Tak adalah saja ya. Buang mana nak tayang tayang. Tak payah. Tayang, tayang. okey. Ji dengan patin ini Ji ya. Kayaknya ini sebuah makanan nih. Maksudnya makanan yang cukup istimewa di di daerah situ Ji ya. Kang, kang nanti Kang kita pergi zaman Tori. Ya. <laughs> Lari terus di patin gitu. Ada saja buah. Saya pat, saya patin yang paling suka kat Kuala Lipis. Suka saya suka. Patin Steam Azmi ya. Sedap betul. Yang dekat dekat Kuala Lipis sedap kat Rau boleh tahan lah. tapi kat Rau tu anak ni masak dekat Batin Azmi yang atas bukit tu sampai ke siku sedap eh oh, gila, gila. dia punya paloh tu menitik ke siku tu kan? ya, ya. sampai ke siku eh. saya yang paling fresh bila ada orang meniaga tepi jalan dengan aku patin temeloh king berbau patin dia kan tu lah macam tu lah betapa nak apa minatnya saya dah dah bak kata orang Makan sirih berpinang tidak Pinang ada di kota Melaka Makan sirih mengenyang tidak Tegah dek budi dengan bahasa Ya yeah, ya yeah. Macam tu je Saya tak ada nak minta-minta sangat Ya yeah, ya yeah, yeah. Saya sekadar buat cerita Mungkin faham Yang goreng pun okey <laughs> Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim Ya Allah tak, tapi betul saya kata tadi kan. Dapat pergi pasar malam dengan family. Tak, itu rezeki. Tiga dialog anak saya tu, Anak saya tiga dialog. Tak, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak hantar pergi sekolah punya. Siapa boleh hantar anak pergi sekolah, hantar tu. Nikmatilah saat ni. Sebab tanya orang-orang lama. Orang lama, dia dah tak hantar anak pergi sekolah. Anak dah besar-besar. Macam mana? Teringat kan zaman hantar anak pergi sekolah tu. Dalam kereta lah dia boleh cakap dengan ayah dia. bapa bapak, minta, minta lepang, beli buku. Dia kata, minta dengan abah. Alhamdulillah. Ayolah, ayolah. Berapa ringgit? Berapa je? Ayolah, nak, nak. Terima kasih, abah. Ha. Abah dia talian hayat dia dalam kereta. Abah tak banyak cerita. Tak tanya banyak. Untuk apa? Kan berbayar itu. Kenapa? Tengah tu mak dia. Oh, perempuan memang macam tu. Semua nak ada petikai kan? Lambat balik pergi makan. Eh, sudah lah. Makan dengan siapa? Abang makan apa tadi? Sedap makan tak ingat ke kau mana la ilaha illallah betul anda selamat balik sudahlah macam orang lelaki kan kalau dia bergaduh dengan orang perempuan ni, kan, dia okey abang minta maaf okey dah salah abang kita malah nak panjang salah siapa tak penting kita mengaku je lah cukup okey salah abang ya yeah. eh? mengalah nak salah iya salah abang dah abang minta maaf salah abang okey dah Hmm. Cuba orang perempuan. Okey lah, saya minta maaf. Memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab buat benda ni? kenapa kau nak explain juga? <laughs> juga explain panjang mana penat dah ni eh. buat, buat macam mana perempuan macam tu kita kena sabar lah tak tu sebab kata ulama terdahulu lelaki ni ibarat tulang yang lurus perempuan ni ibarat tulang yang bengkok sampai bila-bila pun yang bengkok tu takkan boleh diluruskan yang lurus ni lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu oh, gitu. sabar je dengan orang perempuan ni kata asyap muslim ada sepuluh dalam kebahagiaan rumah tangga. Sepuluh kena ada. Yang pertama bijaksana. Yang kedua sampai nombor sepuluh sabar. Ha, <laughs> tu dia. <laughs> Kau, kau, kau, kau tengoklah muka dia. dia Sampai nombor sepuluh. Malam ni makan dua, eh. Malam kita makan. Ya bang. Siap, siap, siap. siap. Keluar, keluar. Problem dalam kereta. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Ha, itu masalah. Itu masalah. Iyalah, abang nak cakap makan kat luar. Awak pilih lah makan. Ikut abang lah Kan saya kata ikut abang Saya okey je Dengan dengan muka-muka Saya okey je Saya nak gaduh dengan abang Kata abang bawa pergi kedai Tom Yam Semua duduk Anak duduk Dia pun duduk Muka tak elok Abang besar Cik-cik Tom Yam Kau kata ikut aku Kadang tu lah tak ada. Tapi bukan orang sini lah. Tempat lain. Ya? Jadi makna belajar bersyukur. Tu pertama. Yang kedua, anak saya sebut apa? Tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak kan dia pasar malam tu? Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Iya. Jalan dengan anak, nak apa ambil? Iya, yeah, iya. Yeah, oh, yeah. Pasar malam, boleh lah cuba pasar raya kau buat macam Kau tak meninggal Mahal. <laughs> Mahal ya. Dan ayat yang paling tak tahan, ayat yang ketiga anak Samsul Debat sebut macam dah lupa-lupa buka bah macam kau bayangkan Wah, mak ni sendiri lah tu dalam YouTube boleh tengok nanti boleh tapi mak ni dia sendiri lah ayah dia, ayah dia jarang ada kat rumah. Saya cakap dengan wife saya, abang sibuk macam 4 5 tahun je ya. Jangan kau muntah tengok muka aku kat rumah besok sudahlah. Sampai masa esok relax kat rumah kan. Ha, umur panjang tu lah. Orang lain pun kerja Tak cuti ke? Pagi sibuk sangat. Orang lain pun pegawai kan. Sampai malam tak balik apa hal. Ha. Ya. Kan kena tanya orang lelaki tu masalah kena tanya kan. Lepas tu kita pun ambil cuti seminggu. Makan, tidur, muntah darah, <laughs> tengok TV. Tidur, tengok TV. Muntah Orang tak kerja, nanti tanya pula. Serba salah ya. Ni lah cuti. Cuti ke berhenti lama sangat ni? Ayolah, hak mulut kau kan. Ada lah benda. Tuan lah kadang-kadang, sabar je lah. Itu sebab orang lelaki kita ni kalau balik rumah, kan kita selalu lewat balik kerja kan, balik jangan tu masuk bilik sendiri. Balik tengok balik raikan bilik anak tu tengok bilik anak tu tengok. Ya Allah. Ramai betul berpusing tengok. Ya Allah, bila lah tiba-tiba dah besar. Masa bila lah kau besar, Allah anak aku. Masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar. Dia tidur macam ni Allah penuh kata tu. Mana pula aku nak tidur ni? Alih tangan seselun. Kenapa hmm. kali ada kena marah tu? Ini yang kau bisa katanya. Ini sudah sering saya dengar tapi ngakak banget sumpah. <laughs> Bila pula kau besar. Syukur je lah. <laughs> Okey. jangan hubungan. Jangan kita cari salah satu dengan yang lain. Aduh Sebab lah kalau, gua Kalau saya bagi cadangan lah. Untuk kan bila APC kan selalu jadi pertikaian kan. Ah. APC. Simple je. Ni banyak jabatan yang saya sarankan. Alhamdulillah banyak jabatan-jabatan agensi di Kuala Lumpur dah ambil dah saranan saya. Ketika hari APC, tambahkan anugerah. Macam APC, bukan apa apa pun. APC dapat apa? Pertama dapat apa? Cuba kau sebut sijil. Tak boleh. Janganlah sebut duit. Nampak sangat kau nak duit tu pertama sijil. Ya. duit tu iringan aja faham. Yang pertama, duit. Sabar, sabar, sabar. Bawa tenang, bawa tenang. Duit. Dapat sijil anugerah khidmat cemerlang. Kan? Kemudian duit berapa? Seribu. Tengok bagian HR. Mana bagian HR? Dah tak mengaku pula. <laughs> Ah, bagian. bagian HR biasa dia dah jumpa dulu surat tu. Siapa senara yang dapat APC tahun tu. Sulit dan rahsia. Ya, ya. Hello. Kau nak belanja aku apa? Ya. <laughs> rahsia, rahsia. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Aku tak faham lah. Tanyalah kau dapat APC tu ni. Mananya kau? Aku dah tengok. Ya ke weh? Tanya tau. Tapi ingat, sulit hasil dalam pada tu semua orang dah tahu dan semua orang dia nak belanja bila nak belanja bila nak belanja bila nak belanja bila nak belanja berzikir bila nak belanja bila nak belanja bila nak belanja itu yang bila naik atas pentas dapat sijil daripada DO muka tak elok sebab modal dah banyak keluar tak tambah anugerah lain contohnya anugerah apa markah SKT 90 ke atas bagi sijil Walaupun tak naik pentas tak apa. Dia ada satu frame yang akan gantung dekat rumah. Betul. betul. <laughs> Ui, mama, mama dapat apa? Ah, Itulah mama kerja pun makan mama tinggi tau. Yeah. Walaupun tak dapat APC dia okey. Kedua, tak pernah MC tahun yang dinilai. Macam muntah darah pun kerja. <laughs> Weh kau pergilah balik dah muntah darah. Kan? Nanti dapat sijil. Yang ketiga. Tak pernah pancikat merah tahun dinilai. Wah, ayah apa sangkut pau. Wah, apa maksudnya? Tak pernah pancikat tahun ini dinilai. Maksudnya, Abah tak pernah lewat pergi kerja. Ya ke? Biasa tengok abang lewat Ada cara Wah <laughs> hajar punya bapa. <laughs> Kau nak bohong siapa? Anak kau tahu kau lambat tau Kau boleh cakap Ada cara dia Dia kata Geng-geng abah tu bang lah. Ada caranya ya ternyata Tapi yelah sekarang ni semua pakai tamprin kan Mana dia pakai ni lah Pakai ke? Lah. Ada di department yang pakai lagi? Ada. Tapi kalau pakai tu sebenarnya bagus tau yang pakai pancikat ni sebab dia <laughs> silaturahim saling perlu memerlukan sotong kuritang kan tetak ketap tetak siapa lagi siapa lagi siapa lagi confirm eh confirm yang tak yang gagal ketap ni itu yang banyak keadaan roh dah sampai jasad belum tiba <laughs> ya. Tak macam tu lah. Tak maksud saya tambahkan anugerah jadi orang kuah beti kaya. <laughs> Saya juga pernah mengalami itu yang itu kayak kertas gitu ya. Biasa minta tolong sama teman gitu ya. Senang. Macam seorang. Tak, dia kalau orang lelaki dia senang. Kalau dia tak puas hati orang lain dapat APC, dia cakap setu pun terang. Orang lelaki dia macam tu. Hmm. Macam mana kalau dia dapat? Kerja nama, ponteng sama. Yeah. Macam mana kalau dia dapat APC Aku tak faham lah. Tak, aku pun ponteng lepak dengan kau pun kerja. Aku siap eh. Mungkin sebab tu lah bos aku panggil aku pergi. Dia suruh siap aku buat. Aku sampai tak balik pun ada. Tapi besok tu aku, aku cakap aku lambat sikit. Bos aku okey weh. Oh. Oh tu lelaki. Ya yeah, perempuan. Dia gentle. Dia cakap tu tu orang perempuan. Dia siap puji depan tu. Tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH. Geng-geng tak puas hati yang masuk ke semua geng-geng dia. Itu lupa. Budak anti manugrah pun ada satu. Mengarung budak tu macam kenapa dia benci sangat dengan aku. Dia kata. Dah eh. Okey itu. Kemudian apa? Percaya ada hikmah dan setiap benda yang kita buat. Kita buat kerja kerja lagi. Kita tak naik pangkat. Tapi ada hikmah. Tanam tabu di topi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah. Selaut garam terasa tawar. Tak ada kita kisah tak dapat APC. Tak ada kisah tak dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Anak aku straight age SPM. Ya. Alhamdulillah aku tak dapat naik pangkat. Suami aku setia. Allahu akbar. Bersyukur cik. Oh, suami kau handsome macam tu takkan tak ada. Entahlah aku percaya je kat dia. Tak lagi. Kau ingat bini aku tak susah hati ke dengan aku? Walaupun aku ni tak ada handsome sangat kan. Tapi eh hari tu si minyak. Ada orang tegur. <laughs> Pelakon kan. <laughs> Tak Sehingga ya. tu bukan Yelah pakai mask pun kita kenal Bukan Dia kata Semua bukan Okey saya siapa Kena nazis, Bukan Dia kata bukan Tak tahu lah Belah sini ke belah sini ke belah sini Tak tahu lah Berlakon drama adalah dua lain skrip apa oh, benda je. Kan? Pernah lah saya dapat tawaran berlakon dengan Sansu Yusof tu yang cerita Munafik 2. Hmm. Munafik 2 tapi saya tolak. Watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2 tu. Ha, ada kau bagi aku tu celah buluh <laughs> Jadi yang Yang ngacau Ustaz Adam Tak adalah, mana ada Mana je Gua, gua, gua Tak, betul Hikmah, percaya Kerana Tuhan bagi apa tu? Tuhan bagi mak kita umur panjang Mak kita sentiasa doakan kita ya? Kita dapat berbakti pada mak kita Semua tu, semua Kena percaya, hikmah dia besar Lagi satu, kita dapat kerja yang seronok Kawan-kawan kita, kita ngam dengan dia, dia pun ngam dengan kita. Kita kerja tu tak terasa. Ya? Ya, bangun pagi sampai kat tempat kerja. Berbual tu episod drama malam tadi kan. Suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Hmm. Dendam seorang isteri. Tak, tak saya tahu tajuk je. Bodoh kan, bodoh kan. Mak, mak, mak mentuk ni geram. Gulak Allah, kenapa dia bilang. Kenapa, bu, pulas tu. Lepas tu aku sembilan. Okay, Kita nak minum kat mana ni? Jangan minum. Dia halakah yang sama tu. Halakah yang sama dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Hmm. Nak minum kat mana ni? Ikut je lah. Ikut je lah. Lepas tu pukul 10.30 balik kat pejabat. 10.30 pun sampai pejabat. Mak aku nak masuk pejabat. Dekat lobi jumpa pula orang kampung. Eh kau kerja sini ke? Ha, dah lama dah. Jomlah minum. Aku lepas minum. Langgan ada lah kau. Minum lagi. Sudahnya ke 12 balik pejabat. Lepas tu. Ya Allah ini kena ambil anak lah. Suami tak boleh ambil. Kena keluar. Ya Allah nanti jam. Nanti orang tanya pun tidak. Ke 12 lebih dah keluar. Kedua, kedua dua setengah tak dua setengah pun sampai menyapat. Patut kedua kenapa menyapat? Kedua tak sampai lagi. Teruklah je orang tanya pun tidak. Sebab kan tension petani nak minum kat mana? Eh janganlah pagi tadi nak minum kita bungkus je. Okey, keluar <laughs> Tapang tu bungkus. Minum. Sudahnya sampai kat menyapat 3.45. Baru buat kerja sikit. Dah pukul 4. Weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah Masalahnya salahnya kau memang tak kerja? <laughs> kan? Dan alhamdulillah benda ni tak berlaku kat pejabat you all lah. Kan? JKR, Pahang, saya, saya tengok setakat setiap daerah tak pernah jadi macam tu. Dekat pejabat daerah dan tanah, negeri Pahang pun tak ada. Sindiran-sindiran ustaz itu gengis ya. Kan? Agaknya lah. Iya, yeah. tu sebab saya kata percaya pada hikmah. Ha, boleh jaga berbakti pada mak kita itu point kemudian apa lagi seterusnya adalah accountability kebertanggungjawaban accountability bekerja tanggungjawab jangan sibuk salah kau kenapa tak siap ni department tu punya hal cakaplah saya dah buat part-part ni tapi cuma kalau ada yang ini daripada department ni insyaallah saya boleh cepatkan lagi cakap macam tu jangan nak berguna bahasa menyalahkan orang je tu sebab anak kita pun ambil perangai kita menyalahkan orang lain hmm. kenapa tak siap kerja ni dia ambil buku saya tengok <laughs> apa sal kau ambil buku dia dah dibagi <laughs> Yang kau bagi pesan yang minta Dapat sudah Cuba cuba mengaku Cikgu tak jadi marah kau Kenapa kamu tak siap kerja Cikgu memang salah saya Hukum saya yeah, Cikgu pun terkejut Alamak mengaku Lepas tu cikgu Kenapa Jangan salahkan dia cikgu Saya yang ambil buku dia kamu ni pun cikgu. Kenapa? Jangan salahkan mereka cikgu. Saya yang hasut. Cikgu, cikgu, cikgu. Borok, borok, borok. Salah. Dah, dah, dah. Sampah. Saya tanya je. Bagaimana mengaku ya? Tanggungjawab. Orang lelaki tanggungjawab. Tahu? Macam dalam, dalam rumah tangga. Jangan sekali-kali merendahkan martabat lelaki dengan berkata, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya, bukan awak. Salah. Nah. Ya. Dalam bab nafkah, Ini yang selalu saya ingat juga, Cik. Dan anak-anak baru mak. Kena faham? Kita wajib buat baik pada mak kita. Tapi dalam bab nafkah, kena utamakan isteri dan anak-anak. Jangan salah. Saya nak sulung lelaki. Eh? Mak tak boleh ganti. Awak saya boleh ganti. Kau hajar, Ayan. Hmm kan walaupun benda tu betul tapi kita kena faham tanggungjawab nafkah tetap isteri dulu kalau isteri tak redha suami berhutang sampai akhirat wow sempat rakam kalau suami dia ada sini abang dengar tak tadi yang pasal nafkah macam mana memang saya tak berfaham sangat macam mana macam mana Abang time tu yang tidur tadi tu. <laughs> yang lelaki pula. Tapi betul tu ramai orang pusing dengan konsep tu kena faham sebenarnya tanggungjawab orang perempuan kat rumah dua je melahirkan anak melayan suami that's all melayan suami melahirkan anak itu sahaja faham basuh kain basuh pinggan cuci sental bilik air besarkan anak jaga anak buat susu dan sebagainya kemah rumah buang sampah semua tanggungjawab suami suami faham tapi <laughs> tapi itu dah tanggungjawab itu sebab orang perempuan kalau suami kata on tak on on faham yang faham faham tak faham sudah kau layan suami kau ni. Jangan. Don't take things for granted. Suami masuk dalam bilik. Berlari dalam bilik. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kalau suami kata, tak ada, tak pergi sambung kerja kau. Pahala penuh. Atau, bang ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau bagi sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Tak maksudnya itu dua cuma orang perempuan selama ini dia memangku tugas suami, membantu suami memudahkan urusan rumah tangga. That's why lelaki kena appreciate walaupun tu bukan kerja dia. Faham? Hargailah. Balik ya kan. Assalamualaikum. Salam abang. Dah dah pergi masuk. Kesian tengok isteri ni. Masuk pinggan ni. Tak tukar lagi ni baju kurung coklat ni. Kado. Kado lah. Nah, ha, buat sepinggan ni. Dah, dah, dah. dah. Biar abang sambung. Biar, biar, biar, biar. Husband kerja apa? Sama je tak? <laughs> Hmm. Kado je tak? Pilih juga lah. Tapi kat pejabat lain lah. Ha, dia pun dah, dah, dah, dah. Pergi tak orang perempuan? Kalau suami balik macam tu. Dah, biar abang sambung. Seronok tak? Saya macam tu. Saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat singki ni. Dah, dah walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Orang perempuan akan rasa happy tau. Ataupun suami balik, yang lah, Abang dah booking lah. Spa muslimah tu pergi. Nanti masaj, cuci rambut, pedicure, manicure pergi. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita, abang jaga. Abang. Yeah. Susahkan abang. Tak susah mana pun abang booking ni kau bayarlah sendiri. Wajar. <laughs> Dah, tapi tak adalah abang nak bayar. Ya ke bang, masih tau bang. Betul. Mitan untuk perempuan kita kena bagi. Sebab dia dah buat banyak kerja untuk kita. Dia memang tak patut kita lepak kain. Betul tak? Sebab format lipatan tak sama. Kau gulung-gulung settle, gulung-gulung settle kan? <laughs> Tapi orang perempuan lain. Orang perempuan dia teliti. Kan? Dan begitu juga Me time satu lagi. Nah yang ambil yang 500. Pergi ajak member-member yang tu semua. Si Mira tu, si Suraya tu pergi ajak pergi berjalan. Pergi shopping. Sonok tak perempuan? Sonok. Siap hantar. Nek kata, let lock drive. Eh? Tak apa, rumah banyak ke. Enjoy. Okay. <laughs> Masuk dalam rumah, hari ini adalah momen bersejarah bagi kita. Pertama kali dalam rumah ini tidak ada ibu Kamu. Kata bebas Sebebas-bebasnya <laughs> Oh, buat ni, kau kan tak kenal lah kau ni Nampak semua macam ni yang tertuduh Semua, ustaz nak minum ke belum? Bukan main lagi kau Dekat rumah dia buka tudung dah kembang Pergi mandi <laughs> Astagfirullahaladzim Satu lorong dengan suara dia tu Apa benda ke? <laughs> Apa benda? Habis satu, habis tapi orang perempuan saya selalu pesan Marah anak jangan pindah kat suami <laughs> Suami tak bersalah dalam Pergi mandi, kau apa lah? Geram, pergi mandi Assalamualaikum, salam eh abang ya, Abang yeah, dah ya. balik Apa pusing-pusing? Biasalah bang, anak kita Pergi mandi, dia eh, marah balik yeah. Ina, pergi mandi, pukul berapa dah pergi mandi Assalamualaikum, ni saya call lagi Saya call <laughs> Saya call kesian betul kan hanya bilang ya itu kita jaga seterusnya apa seterusnya respon respon positif pada setiap arahan daripada pihak atasan keluar aja berkeliling mulai berapa hari bulan semua staf tidak dibenarkan begini begini begini semua staf hendaklah begini begini dan hendaklah menghantar laporan begini begini ayat yang biasa dengar kau yang muda-muda ni ikutlah akak dah nak pencen pernah nampak pun ayat tu bagi tahu yang pencen tak payah ikut. Tak payah cakap. Arahan tu untuk semua. Cubalah kau ikut. <laughs> Yang boleh ikut lah. Kak dah tak kuasa lah. Rantak kau lah. Tak eh. Ikut. Positif. Sebab kalau kita perikai pun buat apa. Bos ni. Tanyalah. Ha, ini ADO kita. Tuan DO kita. Setiap sekela yang keluar tu semua dah bin syarat dah. Dah bincang dah. Bukan tiba-tiba keluar ikut selera sendiri. Tak. Dah bincang. Ikut aja. Jangan murmur. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ni. Okey cik, aduh. Kau tiba-tiba rang, rang saya sakit cik ya. Jadi mungkin mungkin ceramahnya saya enggak bisa lanjut lagi cik. Tapi di sini sebenarnya mau habis. Cuma rang saya sakit banget ya. Ah. Oke okay, cuy, itulah tadi uh, mungkin nggak full ya ceramahnya di sini cuy tapi itu pun sedikit lagi cuy sebenarnya ya sedikit lagi selesai nggak tahu kenapa rahang saya sakit banget gitu ya ah, mungkin beginilah cuy ya karena ini berapa hari kita spas eh, ya pernah kita berapa hari kita nggak ngakak dan tiba-tiba ini ngakak gitu jadi sakit banget di sini cuy ya jadi saya mohon maaf banget ya saya nggak bisa meneruskan ini nggak tahu baru baru kali ini ya saya mereaksi Ustadz itu nggak nggak full gitu ya Maksudnya mereaksi video Ustadz yang memang biasanya kita selalu full, ini nggak full. Sakit banget cuy. Semoga yang Ustadz ulang selalu di eh, apa namanya video-videonya itu bisa memberikan uh, pengajaran, pengajaran terus menerus kepada kita cuy ya.